kallar som kallar hjemme i och från sked Men vi har inte gröten och påsen er ute inte arm och skräp I skyggen tar en festning, da vi liv och gålet i skål Og vi tar en pust i bakken, det er är nå du lett som en fjær Tar den blom og tar på den kutt Kom igjen, kalla gamen Alla rör på snäck och skjut Och Sava Kallan sitter och pjallar bare ännu ut Tisdag lilla och mjölkvin Full och farbror Kallan skrattar og snavlar Navlar på lofa på knapp Kaker og skjært og kaker og bært og ingen velter omtann. Kom igjen, kallan, ganen, allan og arbeidsmannen Kom sten og baker og pølse maker, stuer og bilegutt. Lørdagen her blir du lett som en fjær, har du glemt saker og krutt. Kom igjen, kallan, ganen, allan og arbeidsmannen Og mer på kamillen, fylleren på karneval. Noen blir ille og snille, andre til hissig kropp. Og et bord med prisende svensker vil ha tango og dragspill musikk. Og dansende tråder ble jeg få en unik og fattig reis. tønne soldater skuer og ringer ut. Lørdag er her, blir lett som en fjærholmegunn, sammen og kutt. Kom igjen, deg, damen, han er varmes lekarskinn. Og noen går tidlig til grunnen, og vakta må ringe til bil. Fra Krog og Arbeidersamfunnet, og drosjen har kjørt seg noen mil. Og vindjakke, nikkels, primus og sekk Vent her på søndag og tur På skauen og fjorden og deilig er jorden Med kaffe, tårn og venn? Kom igjen, kalla ganen Eller arbeidsdagen er slutt Kom stedokker, baker og pølsemaker Stuer og biler Lørdagen er lett som I see you Alltså, jag On the dem